a kɔni bɛ bɛna min fɔ a yɛrɛ ye ka min fɔ a balima mali fasodenw ɲuman bɛɛ ma an'a minnu y'an denw fana ye an'an denmusomaw an kana sɔn ko an kana sɔn an kana sɔn k'a fɔ an ka sarasi minnu b'an kun na sisan an kana sɔn fo ka waati dɔ de di u ma fo ka se ka na ni eh, lakana ya ni basigi ye jamana in ma n'o tɛ kɔni sisan an kana sɔn an kana jɛn n'a ye k'a ko kalafiliw ka kɛ an kana nin sɔn nin si ma ah, an bɛ k'a fɔ de k'u ka waati dɔ de fara eh, sarasi ninnu kan ale nin kɔni y'a ka laɲini a y'a ɲini mali ka ta ka bɔ yan ka taa kɔrɔn fɛ fo ka taa bila tile ka ka bɔ yan ka taa mali ka bɔ fo kɔrɔn fɛ ka bɔ yan ka taa mali banyafan fɛ mɛ an minnu bɛ ni mali saheli manfɛlaw na ale a y'a ɲini faso den bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a ɲini jamana in fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔ minnu bɛ bugudaw la ani minnu bɛ duguniw na ani minnu bɛ dugubaw la ani minnu bɛ fabaw la bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jiw kɛ k'u kan bɔ k'a jira k'a fɔ an bɛ ka an ka sɔrɔsiw ninnu k'u dɛmɛ u ka waati fari kan kabini ni yamaruya dira don min na ɲɔrɔn sitigɛ fɛ n'o ye muhamɛd olusaka na ne bɛ b'a fɔ a ma bu ye k'a ta o don la fɔɔ ka taa se nin waati ninnu ma wulikajɔw fanga bonyana kosɛbɛ mali kɔnɔ ka taa ereziyɔnw na ka taa se sɛrikiliw ma kominiw ani vilaziw ka fara bamakɔ disiri yɛrɛ kan cɛw ni musow denmisɛn ani maakɔrɔbaw kabini sagan hamaw law ka kalandenw sagan hamaw law kanubagaw san hamaw tangana ka bɔ mɔgɔ minnu ma ani maliden ɲumanw olu bɛɛ lajɛlen wulikajɔw boloda mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ ani dɛmɛ dɛmɛ don an ka fanga fcɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma cogo min na u ka se ka basigi hakilisigi lakana dunkafa sabatili ko nati an ka ban maliba kɔnɔ mali kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na yaasa ka se ka sinsinna kura di an ka ban maliba ma ka suasuma kura di an ka ban maliba ma an ka ban maliba bɛ se ka sinsin o ka don nataw la cogo min na yaasa malikura ko min bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen hakili la o bɛ se ka sabati cogo min anw ye ani an denw na mɔdenw ye don nataw la o hukumu kɔnɔna na o wulikajɔ fɔlɔw olu yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn yɛrɛ n'o ye ɲɔgɔn sitigɛ ka dugu ye yɔnɔ kalandenw kanubagaw ɲɔrɔnkaw bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni u y'a kɛ yaasa ka fanga furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'olu u dɛmɛ k'a ɲini diɲɛ senkolatigiw fɛ an ka jamana senkolaw fɛ u bɛ se ka waati di an ka fanga furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma cogo min in n'a fɔ ɲɔgɔn sirifiya b'a fɔ cogo min waati min b'a to an bɔra ka nin laɲini minnu fɔ o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min u ka se ka baaraw kɛ baara minnu n'u bɛ mali k'an segin an danbew ma k'an segin an ka laadalakow ma an ka diinɛw ani an ka taabolow bɛ se ka sabati an bolo cogo min na ɲɔrɔnkaw ye o wulikajɔw kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wulikajɔ minnu kɛra nin wulikajɔ in a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya o dira denmisɛnninjɛkulu ma denmisɛnninjɛkulu min n'u farala ɲɔgɔn kan kabini san ba fila ani tan saba mali kɔnɔna na k'u yɛrɛ de ɲɔgɔn siritigɛ ma yaasa ka ɲɔgɔn siritigɛ ka hakililaw k'olu lafasa olu ka se ka waleya ban maliba kɔnɔna na yaasa mali ani malidenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min o denmisɛnninjɛkulu in o tɔgɔ ye club de soutien au manifeste de Mohamed Ould Chagana foko surunya la CSMOC kabini ɲɛmaaya kalifa la nin denmisɛnninjɛkulu in ma n'o ye sɛsmɔgɔw ye u ye bamakɔna dafɛla zayɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kalandenw ani kanubagaw maliden ɲuman minnu bɛ bamakɔ kɔnɔ a n'a dafɛla ani mali fan yɔrɔw la u ye fɛɛrɛ kɛ ka se k olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wulikajɔ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ u b'u ka cɛdenw bila ka taga ye walima u bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ k'u ye walasasa u bɛ se ka wulikajɔ ninnu kɛ basigi lafiya ani layiɲiniw kɔnɔ cogo min ni denmisɛnninjɛkulu in n'o ye sesumaku ye u ye kɔfɛransi pɛresi belebelebakɛ bamakɔ kɔnɔna na n'o ye mali faaba ye o kɔfɛransi de pɛresi min n'u ye layiw kɛ wulikajɔ minnu n'a bolo dɔlen dugu u bolo hakilila minnu b'u la ani fɛɛrɛ minnu b'u bolo walasasa yɔrɔ siritigɛkan ni layiɲini bɛ se ka sabati cogo min n'o de ye fangacɛ fanga ɲɛmɔgɔ ne ye sɔrɔsiw ye guɛinma ani sinte waati bɛ se ka du ma cogo min walasasa u bɛ se ka malidenw k'u hakili sigi mali kurayako la o kɔfɛransi de pɛresi kɔfɛ sɛsmɔgɔw fɛ u tilala ka karafan belebeleba kɛ bamakɔ faba kɔnɔna na ka bamakɔ bɛɛ lajɛlen yalala ka ɲɔgɔn sirifi kɛ ka hakilila olu lase mɔgɔw ma ka tila k'a ɲini diɲɛ senkolabaa fɛ ne ye komini tɛ ntrsoninali ye u bɛ se k'a to cogo min na fanga fcɛ fanga waati dɔ bɛ se ka fara a kan ka taa san fila la fo ka taa se san saba ma yaasa baara minnu n'a bolodalen dugu bolo u bɛ se baara ninnu waleya cogo min n'a y'a sɔrɔ econ min kɛ a k'a sɔrɔ basigi o kɛlen don a k'a sɔrɔ malidenw hakili sigilen don lakana fanga o bonyanen don mɔgɔ min n'a bɛna sigi denmusokarati ma a ka kɛ mɔgɔ ye a kana'a sɔrɔ mali sinsininaw bɛ mali la subasabaa bɛ mali la a bɛ se ka malikura jɔ ka da olu ka cogo min na o karafa belebeleba in kɔfɛ u tilala ka mit belebele kɛ palajɛla kite amadu anpti banna na min ye sanga ka kalanden ni kanubagaw kalanden musow ani kalanden cɛw mali ɲumanw bamakɔ n'a dafɛla bɛɛ lajɛlen o mitigi belebeleba ko k2e yen nɔ min ni a ye fara ɲɔgɔn ka kɛ jɛkulu caman na jɛkulu minnu bɛ tali kɛ fasojɔ jɛkulu ani mali o bɛ se ka lafiya cogo min ani mali kɔnɔdenw o jɛkulu caman tun bɛ nin kɛnɛ kan sesmo mɔgɔw ka nin wulikajɔ in kɔfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ an ka kuma daminɛ na cogo min wulikajɔ cayara mali fan caman kabini erezɔn kɔnɔnaw la serigiliw kominiw ani vilaziw la wa ni wulikajɔ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ nin denmisɛnninjɛkulu in u ye u ka mɔgɔw bila ka taa a yɔrɔ caman na ka hakililaw d'u ma k'u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka wulikajɔw kɛ cogo min na ɲɔrɔn kɔfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ an ka kuma daminɛ na cogo min ani nin wulikajɔ minnu kɛra bamakɔ an ka nin denmisɛnnin ninnu fɛ n'o ye sɛsuma mɔgɔ ye kayekaw olu fana wulila kosɛbɛ k'u ka ŋaniya yira kɛ o kɔfɛ bagunukaw olu fana wulila kɛɲɛbakaw olu wulila nara fo ka taa se kolokani ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw kɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ lase fangaurancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma cogo min mali a bɛ se ka ba sigi cogo min lakana bɛ se ka sabati cogo min dɔ bɛ se ka fara u ka waati kundala ka cogo min u ka se ka nin baara ninnu kɛ o kɔfɛ yurkaw fana wulila kulukɔrɔkaw wulila marikala asa cɛma la ka taa se bamakɔ faaba ma wulikajɔ kɛra nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la ɲɔgɔn siritigɛ u ka kumakan labatoli kosɔn mali o bɛ se ka jɔ cogo min na malikɔnɔdenw ka se ka lafiya mali o bɛ se ka segin a danbekɔrɔw ma cogo min a ka laadadalakow ma bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilisigi sɔrɔ n'i ka diinɛ labaruyayalen n'i ka baara kɛtaw ye i ka dahirimɛ ɲiniw ye lakana ka se ka sabati cogo min mali kɔnɔdenw ani u bololafɛnw bɛ se ka lakana cogo min mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ye yɔrɔ hakɛ min sɔrɔ mali kɔnɔ ni wulikajɔw kɛra ye an bɛ don min ko bi o bɛ taa yɔrɔ bi saba ani fila de la cɛw ni musow denmisɛnnin ani maakɔrɔbaw u wulila ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la yaasa ka dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ k'o lase fangafacɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma cogo min na ɲɔgɔn siritigɛ ka yamaruya kɔnɔna na ani kulodo sut o manfɛsdenmacgana denmisɛnnin olu ka lidsip kɔnɔna na n'o ye olu ka ɲɛmɔgɔya ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a maaw ladɔnya k'a fɔ ko denmisɛnninjɛkulu in labɛn caman bolodalen dugu bolo labɛn minnu bɛ tali kɛ nin yɔrɔ o yɔrɔ n'u ye wulikajɔ kɛ an ye min dɔn a nama min dɔn ka se ka wele bila u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ faba kɔnɔna na n'o ye bamakɔ ye ka wulikajɔ belebele kɛ wulikajɔ min n'u bɛ laseli kɛ ka ɲɛsin kominotɛ international ma min bɛ tali kɛ seerew ka taa se i niɔrɔpni ma ka taa se i ni afrikɛni ma ka taa se oni ma o n'a ɲɔgɔnna caman jamana o jamana bɛ yen nɔ kabini diɲɛ jamanabaw la n'olu bɛ fɛ ka dɛmɛ lase mali ma ka se ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ani an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ k'a ɲini jamanadenw fɛ minnu bɛ tali kɛ politigimɔgɔw la soso tɛ sivlu ani sendikaw maliko in tɛ se ka ɲɛ mɔgɔw mɔgɔ kɔ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an ka dɔ fara fangaurancɛ fanga waati kan yaasa laɲiniini min malidenw na ni fangaurancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye asi gta n'a ka cɛdenw ye ka taa se sogɛli kokala mayika ka cɛdenw ma ani maliki jaw ka cɛdenw olu bɛ se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min ka fara maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan yaasa an kan ka mali ka jɔ mali a bɛ se ka fara diɲɛ jamanabaw ka cogo min na don nataw la anw denw an'an mɔdenw olu bɛna sɔrɔ cogo min na lafiya ani lakana o sabatilen don u ye o la n'o kɛra anw yɛrɛ don nataw la ni saya sera an ma an bɛ se k'an da an hakili lafiyalen cogo min an ka jamanako la mɔgɔ o mɔgɔ ye wulikajɔ kɛ mali kɔnɔ ɲɔrɔn sirifikɛ ye foli ani bonya ni kɛrɛma ta k'o ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔrɔn sirifikɛ k'o folikan kɛ k'an ka nin ja in kun cɛ fɛn o fɛn ma fɛn o fɛn bɔra k'u hakililaw fɔ a ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye a b'u fɔ jamana in kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ bɔra k'u hakililaw fɔ k'an ka sɔrɔdasiw lafasa a ka foli b'u ye a b'u fɔ kosɛbɛ